retour sur l'itinéraire en bus. Ça fait déjà 4 heures qu'on est parti, mais comme vous avez pu le voir, il y a un pneu qui a complètement lâché. On a roulé pas mal quand même avec ça. Et là, bah, on essaye de changer de bus. c'est un peu la galère, comme vous pouvez le voir. C'est le Far West. Voilà, ça y est, je pénètre sur le, sur le Salar pour une traversée de 70 km. Bon voilà, euh, mauvaise, mauvaise nouvelle. On m'avait indiqué que le Salar était sec, étant donné qu'on est quand même en euh, mi-avril. et euh, apparemment, bah, c'est pas du tout le cas. Donc ça m'arrange pas du tout. J'ai pas de bottes. Je vais partir en tong elle est supra gelée, c'est pas possible en ton pied. je trouve une autre solution. Bon, je refais un essai. Elle est super super froide. Voilà, mes pieds sont <laughs> habitués un petit peu. Donc on avance, on avance. on est en train de, on est en train de sortir de la partie euh, recouverte d'eau. Au milieu du plus grand désert de sel au monde. C'est juste incroyable. Je suis sur une petite île euh, au milieu du Salar avec une forêt de cactus géants assez impressionnant. Voilà, je pénètre sur un nouveau Salar, le Salar euh, Coipasa, en espérant que euh, cette fois-ci j'échappe à une petite traversée les pieds dans l'eau. Bon, bah voilà, je crois qu'on n'a plus le choix. Hein. C'est très beau, mais je vous cache pas que ça me gonfle. <laughs> peut-être euh, l'endroit le plus improbable où j'aurais pu me trouver à cet instant précis et sûrement le plus beau sur Terre. Et je crois que hum, voilà, si j'avais pas le, courage de me lancer dans la traversée d'un des plus grands déserts de sel au monde, les pieds dans l'eau, en tongs, alors que le soleil est en train de se coucher, j'aurais pas le bonheur de voir ce spectacle et de le, partager avec vous. Mais je crois que finalement, ce que je fais, c'est vraiment pas important. Même le fait d'être là pour voir ce spectacle, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de savoir que, que cette nature est là, qu'elle existe. Sur notre petite terre, un petit point bleu minuscule au milieu du néant de l'univers. C'est ça qui est vraiment important. Cette petite exception où se sont réunis par un, étrange miracle toutes les conditions nécessaires à, à créer la vie, à créer ces paysages fantastiques. Et je crois que en tant qu'être humain, après avoir détruit cette nature pendant des siècles, on a aujourd'hui le, devoir de tout faire pour la protéger. Voilà, le soleil s'est couché. Voilà comment j'ai terminé après une traversée sur le Salar d'environ 15 km. Traversée avec de l'eau, forcément, donc je suis recouvert de, de sel. <laughs> Même les bras, tout, le short. Voilà, ça fait plusieurs jours que je marche euh, au milieu de ces steppes les steppes euh, de l'Altiplano, qui est absolument immense. Et euh, il y a des, gens qui vivent dans, ces régions euh, de manière vraiment très isolée, en, élevant des lamas. C'est assez impressionnant qui, de voir qu'ils vivent vraiment coupés de tout. Ici, bon, je suis dans une espèce de, de petite ferme qui a l'air abandonnée, mais on peut bien voir les bâtiments traditionnels. Voilà, on arrive au pied du mont Sahama qui se dresse grandiose au milieu d'une immense vallée. On est dimanche et c'est jour de football en Bolivie. On est à 4000 mètres d'altitude, donc on peut facilement imaginer que l'effort n'est pas le même. Et pourtant, ils sont vraiment déchaînés, c'est vraiment cool à voir. ce projet de traverser les Amériques à pied pour gravir un, sommet de plus de 6000 mètres ici en Bolivie. au début j'étais tenté par euh, le mont Sahama qui est derrière moi de l'autre côté de la vallée qui est le, plus haut sommet de, Bolivie mais euh, l'ascension est, en réalité assez technique donc j'aurais pas pu le faire tout seul donc je me rabats sur euh, une autre très belle montagne à 6330 mètres d'altitude, le mont Parinacota, que voici à gauche. Là, je suis au camp de base du Parinacota à 4850 mètres d'altitude. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'eau. <laughs> Ça y est, arrivé au camp d'altitude, à, à peu près 5200 mètres d'altitude, donc avec en effet un petit refuge qui a l'air super cool. C'est génial, je suis super content. Voilà, départ au petit matin vers le sommeil, il est même pas 6 heures là. Apparemment, il y a un groupe qui est déjà parti il y a une heure et demie à peu près. Ça y est, je suis à 6000, mètres d'altitude. Je vous cache pas que je suis rétamé. J'en peux plus le paysage est magnifique. Hein. Il reste quoi Il reste 350 euh, mètres, un peu moins, jusqu'au sommet. C'est joue au mental hein. Le sommet Ça y est, on y est On y est oh la vache 6330 mètres Une petite pause casse-croûte et on redescend Profitez un peu de la vue quand même je suis hyper hyper heureux petite dédicace à, à Sakapov, à mon club, euh, club d'escalade en France. Merci à vous. Hein. Ça donne l'impression d'être un village fantôme à cause de, de l'exode rural. J'ai vu vraiment aucune âme vivante si ce n'est des oiseaux et des chiens. C'est une petite, euh, une petite baraque abandonnée j'ai eu la chance de, la trouver euh, juste au moment où j'ai été rejoint par, euh, par la tempête. Voilà à ça ressemble. J'ai la chance de pouvoir assister à une, euh, à une réunion intercommunale, donc avec quatre petits villages, avec les autorités locales traditionnelles. Donc c'est assez euh, impressionnant et très intéressant à voir d'un point de vue culturel. Ça y est, vous l'aurez deviné, je suis arrivé euh, à La Passe. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout sur un promontoire euh, touristique en fait. Hein. je suis vraiment dans la partie supérieure de la ville. Le centre de la passe s'est construit dans une cuvette en fait. Donc euh, vous en doutez bien, c'est pas génial pour la pollution. Euh, pour faire, euh, pour résumer, je, voilà, ça me laisse beaucoup plus indifférent le fait d'être arrivé à La Passe que quand je suis arrivé à, Santiago du Chili par exemple. je pense que je vais pas y rester très longtemps. Faut continuer directement vers la Cordillère Royale, une très belle chaîne de montagnes, et puis ensuite passage au Pérou. Hasta pronto amigos.